Salve! Hodie, pauca de septem miraculis mundi tibi dicere volo, um, imagines vel picturas tibi habeo, sed nunc uh, pauca de miraculis ipsis dicere volo. Um, septem sunt, sed quae miracula sunt miracula mundi ali haec miracula dicunt well dixerunt ali illa miracula dicunt sed semper erant septem miracula uh, quorum unum tantum ad hoc extat quod est digera pyramide pyramides in Aegypto sex autem miracula destructa vel deleta sunt sine mora nunc picturae. Ecce pyramides gizenses. Hai pyramides sunt sola miracula quae ad hoc extant. Pyramides sunt prope Cairum in Aegypto et plus quam quattuor milia annorum aedificata sunt. Hoc miraculum est statua Iovis Olympici. Haec statua a pidia sculpta est non extat nunc quia destructa est statua statua non erat parva immo magna erat ecce templum dianae epesi sed haec pictura templum ipsum non habet hoc templum est simulacrum templum originale de structum est templa non erat in graecia templo erat in asia quia episus est in asia hoc miraculum as colossus rodi. Colossus est statua magna. Non est parva, est magna. Immo ingens est statua. Haec statua, immo colossus, non est rodi hodie, quia destructus est terrae motu destructus est et ubi est Rhodos Rhodos est insula inter Graeciam et Asiam Horti pensiles Babylones sunt miraculum mundi sed non extant hodie et fortasse non extabant sunt ne vera an falsa nescio fortasse numquam errant horti pensiles babylones sed babylon erat verum Babylon. Babylon errat in Mesopotamia. Ecce simulacrum sepulcri mausoli. Quis errat mausolus? Non errat rex, errat satrapes. Et hoc est mausolus mausolo sepulchrum et hoc aedificium est mausoleum hodie sepulchrum est destructum sed sunt relicta huius sepulchri et in hac pictura relicta sepulchri videmus non est omnino destructum sepulchrum ultimum miraculum vel septimum miraculum erat paros alexandriae Paros erat in aegypto. Alexandriae in aegypto. Hodie, paros est destructus, sed relicta modo inventa sunt. Et relicta non sunt in terra. Immo sub... Aqua sunt haec relicta sunt in mari prope Alexandriam in Aegypto